half. 思わず手拍子したくなるような楽しい演舞でしたむしろウィンドジニアの皆様に今一度